आदरणीय दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिको विश्लेषक प्रेम कैती सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सब ठिक छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अलिक देखिनु हुँदैन कि के हो होइन म असाध्य बढी देखिरहेको छु र लगातार चाहिँ नि कतिपय टेलिभिजनहरूले बोलाएको बोलाए हैरान छु म त म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाहले पछिल्लो समय एकदमै स्टाटस लेख्ने गरेका छन् उनी चाहिँ के के भने स्टाटस स्टाटस लेख्छन् भनेदेखि यो संविधान नेपालको संविधान होइन भारतले चाइनाले बनाइदिएको संविधान हो त्यस्तो लेख्छन् अनि अर्को अब आजबाट सिंहदरबारको फोहोर फ्याँकिने छैन त्यो गएर नेताहरूलाई हेर्नु भनेर भन्छन् नि के हो यो भनेको एकदम राम्रो कुरा गर्यो एकदम जनताको मनको कुरा गर्यो देशको जुन दुर्दशा भएको छ नि अहिले देशको जुन हालत छ नि अहिले देशलाई यिनीहरूले लगभग यो पछिल्लो कालमा दुई हजार सत्तालिस सालदेखि आजसम्म लगभग बाइस तेइस खर्ब ऋणमा जाकेका छन् र देश महँगी त्यस्तै बढेको छ मुद्रास्फीति त्यस्तै छ र चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले विदेशीहरूका बिखालु चाहिँ तरकारी खानुपर्ने र कुनै ऐन कानुन नियम छैन जनतालाई कुनै सुरक्षा छैन जथाभावी मान्छे मारिएका छन् यिनका कार्यकर्ताहरूले यहाँ गुन्डागर्दी गरिरहेका छन् र यिनीहरूले नियन्त्रण गरेका र कमिसन खानका लागि ब्याङ्कहरूलाई जथाभावी चाहिँ नि ब्याज दर बढाएका छन् र यिनीहरूको संरक्षणमा गयो भने जति अपराध गरे भ्रष्टाचार गरे मान्छे मारे पनि ती हत्याराहरूले अहिले छुटाउने नौसूत्रीय कार्यक्रम ल्याएर आएको छ यो सरकारले हत्यारा जति छुटाउने अपराधी जति छुटाउने शान्ति प्रक्रिया अहिले चाहिँ नि अठार वर्ष सत्र अठार वर्ष हुन लागेपछि बल्ल शान्ति प्रतिक्रियाको के अरे प्रक्रियाको बारेमा होस आयो अहिले यिनीहरूलाई जब जब अदालतमा मुद्दा पऱ्यो नि प्रचण्डलाई अनि शान्ति प्रक्रिया भन्न लागेका छन् त्यसैले गर्दा जनता जनता के चाहन्छन् भने यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारले जनस्तरबाट जनताको खुन पसिनाबाट उठेको राजस्व खर्च गरेर नगरपालिकाले किन सिंहदरबारको फोहोर फाल्ने सिंहदरबारभित्र जब विदेशीका लागि काम गर्ने विदेशी नागरिकताका उहरू छन् विधेयकहरू ल्याउने अपराधीहरूलाई किन उनीहरूलाई सेवा दिने त्यसरी कोही त यस्तो चाहिएको थियो हामीलाई जो सत्ताको माथिल्लो तहमा बसेर पनि जनताको भाषा बोलोस् हो त्यस्तो कुरा बालेन शाहले गरेको हुनाले काठमाडौँको आजसम्म त मेयर छ अब भावी जनताको चाहना छ उसलाई भावी देशको एउटा उच्च स्तरकै कार्यकारी प्रमुखमा लैजाने जनचाहना बढेर गएको छ मैले धेरै युवाहरूसँग सोधेँ के छ बालेनले यस्तो यस्तो भन्यो ठिक भन्यो दाइ तपाईँले भन्दै आउनुभएको थियो आज बालेनले भने त तपाईँले त समर्थन गर्नु पऱ्यो नि भने मैले सार्वजनिक समर्थन त अहिले पहिलोचोटि यो विषयमा अहिले तपाईँले र बोलेको हुँ तर बालेन शाहले जसरी काम गरिरहेको छ नि काठमाडौँमा र बालेन शाहले जसरी यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यहाँ कुनै पनि खाली जमिन देख्न नहुने यिनीहरूका यसरी काम गरिरहेको छ उसरी काम गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो डोजर लिएर भत्काउँदै हिँड्ने पनि काम हो र भनेर भन्छन् नि होइन त्यो भत्काउनुपर्छ डोजर लिएर होइन कि अझ चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पनि कडा दमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ काठमाडौँमा र यहाँ चाहिँ नि नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गामाथि जुन प्रकारको व्यवसाय चलेको छ नि त्यस्ता व्यवसाय गर्ने अपराधीहरूलाई त चाहिँ तपाईँको पहिले छुनेर मात्रै कारवाही गर्नुपर्ने मेरो सरकार भएको भए मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी सबलाई जेलमा हाल्थेँ र अनि बालेनलाई ठोक भनेर भन्ने थिएँ बालेलले कुनै प्रकारको गलत काम गरेको भए त जनता विद्रोहमा आउनुपर्ने हो नि होइन तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक दलका केही कार्यकर्ताहरूले सिंहदरबारको गुप्तचर फण्ड प्रयोग गरेर अलिअलि जुलुस निकालेर के हुन्छ होइन जनता त खुस छन् जनता बालेनसँग खुस छन् बालेनले ठिक गरेको छ बरु चाहिँ नि तपाईँको तपाईँले मैले फेरि पनि रोक्न चाहेँ तपाईँलाई बालेनले ठिक गरेको छ भनेर प्रशंसा गर्नुभयो हजुरले के के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई जस्तो बालेन्सा दोजर लिएर भत्काउँदै हिँड्दैमा भत्काउँदै हिँडिरहेका छन् केही समय अगाडि केही समय अगाडिदेखि फेरि फुटपाथ व्यापारलाई निषेधित गरेका छन् उसले काठमाडौँमा फुटपाथलाई निषेध गरे उसले काहीँ पनि फुटपाथ राख्न फुटपाथ बजारहरू राख्न दिएनन् अब अधिकांशले चाहिँ के भनिरहेका छन् भनेदेखि अब काठमाडौँमा गरिब निषेध ब्यानर लेख बालेन पनि भनेर भनिरहेका छन् नि यसलाई के भन्नुहुन्छ बालेनले जसलाई फुटपाथबाट हटायो त्यसको लागि मेरो एकदम उसलाई मुरी धन्यवाद छ बाटो हिँड्नका लागि बनाएको हो बाटोमा हिँड्नेहरूलाई एकचोटि सरकारले त्यो तपाईँ भिरकुटी मण्डपभित्र पाँच सात सय पसलहरू दिएको छ त्यहाँ चाहिँ पसल चलाउने अनि फेरि चाहिँ दाजुभाइ गएर उनीहरूकै घरका मान्छेहरू गएर चाहिँ फुटपाथ पनि कब्जा गर्ने यस्तो नचाहिने काम भइराखेको छ र फुटपाथ कब्जा गर्नेहरूले सिंहदरबार घेर्नु पऱ्यो नि प्रचण्डहरूले चाहिँ सबलाई तपाईँको जान रोग भोग शोक चाहिँ हटाउँछु भनेर तथाकथित जनयुद्ध गरे होइन ऊ प्रधानमन्त्री चाहिँ उसलाई घेर्न नगएर फुटपाथ फोहोर गर्न आउने समाजवादी उन्मुख राज्य भन्ने तर त्यही संविधान आज किन चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो त्यो सङ्घीयता किन अहिले चाहिँ नि सरकारले चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट गुप्तचर फन्ड खर्च गरेर रक्षा गर्नुपर्ने त्यो अवस्था किन पुग्यो भन्दाखेरि त त्यसैले गर्दा त्यो अवस्था यस कारणले पुग्यो कि त्यो एजेन्डा नेपालीको एजेन्डा होइन त्यो दिल्लीको एजेन्डा हो त्यो अमेरिकाको एजेन्डा हो त्यो बेलायतको एजेन्डा हो युरोपियन युनियनको एजेन्डा हो त्यसैले गर्दा त्यस्ता संविधानको बालेनले विरोध गरेर ठिक गर्यो म बालेनले गरेको कुरामा देश विदेशका कोटी कोटी नेपाली जनता उसको समर्थनमा छन् उसले त्यो आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई होइन कि देशको जनताको मर्म छुने गरी बोलेको छ त्यसको लागि मेरो चाहिँ धेरै धेरै मेरो बालिन छोरालाई धेरै आशीर्वाद छ म उसको लागि चाहिँ नि सडकमा आउनु पऱ्यो भने म तयार छु उसलाई कसैले छोयो भने त्यो त्यसको त्यो सही हुन सक्दैन सो विभिन्न राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रम गर्नको लागि खुल्ला मन सधैँभरि खुल्ला हुन्छ पूर्वी मधेसदेखि एघार बाह्र दिनसम्म पदयात्रा गरेर मिटर ब्याज पीडितहरू खुल्ला मञ्चमा बस्न आए तर महानगरले खुल्ला मञ्च नै बन्द गरिदियो आज पीडितहरू खुल्ला मञ्चलाई फेरि खुल्ला गर भनेर भनिरहेका छन् नि यो कस्तो कार्य हो जसले खुल्ला मञ्चलाई नै बन्द गराइदिए होइन महानगरले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ र महानगरले थियो त्यो चाहिँ जो जो पीडितहरू सिंहदरबार नै घेर्न आएका थिए सिंहदरबार घेरे भइहाल्यो नि किन त्यहाँ टुडी हेलमा जानु पर्यो उनीहरूलाई बस्नलाई त अन्त पनि त्यो ठाउँहरू छन् नि अन्त कैयौँ चौरहरू छन् होइन पशुपतिनाथको कैलाशतिर गएर बस्यो हुन्छ होइन उनीहरूको संरक्षक त भगवान् पशुपतिनाथ सधैँ हुनुहुन्छ नि उनीहरूले गएर त्यहाँ बस्छन् त्यहाँ धर्मशालाहरू छन् उनीहरूसँग त्यसको लागि चाहिँ केही समस्याहरू छ भने उनीहरूले भनौँ हामीहरू चाहिँ उनीहरूका लागि धर्मशाला उपलब्ध गराउन होटेल उपलब्ध गराउन उनीहरूको खानेपिने व्यवस्था गर्न पनि म तयार छु त हामी तयार छौँ त्यसैले उनीहरूले टुडी पनि बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन अनि टुडी खेल अरू अरू दिन सधैँ दिन खुल्ला हुन्छ नि सधैँ दिन खुल्ला हुन्थ्यो राजनीतिक दलहरूका लागि तर मिटर ब्याज पीडितहरूका होइन अहिले खुला छैन पौडी खेल बिचमा चाहिँ बस पार्क सरकार के गरे त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ नि अब कसैले पनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू पनि अहिले गर्ने गरेका छैनन् भिरगुडी मण्डपमा राजनीतिक कार्यक्रम भइराखेको छ रत्न पार्कमा भइराखेको छ माइतीघर मण्डलामा भइराखेको छ टुडी खेलमा अहिले चाहिँ नि टुडी खेल यो यतापट्टि यो बस पार्क निर्माण भइराखेको छ अर्कोतिर चाहिँ नि हेलको चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने इत्यादि कुरा भइराखेको छ तर त्यहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्दाखेरि अब त्यहाँको कला संस्कृतिलाई केही चाहिँ ड्यामेज गर्छ कि त्यसले भनेर त्यसको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ र त्यो त्यसलाई चाहिँ नि अब काठमाडौँको अहिलेको आवश्यकता हेरेर यदि चाहिँ नि त्यो संरचनालाई खासै केही नबिगारिकन तल अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्यो भने म त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने छु भन्नुहोस् जस्तो अहिले पछिल्लो समय बालनले दिएको अभिव्यक्तिहरूले बालन शाहलाई अथवा बालन शाहको आगामी राजनीतिक भविष्यलाई कस्तो बनाइरहेको छ ठिक अथवा असहज एकदम सहज बनाइरहेको छ जनताले चाहेको कुरा उसले बोलिरहेको छ ऊ चाहिँ पढेको लेखेको एउटा बुद्धिजीवी मान्छे हो ऊ साहसी मान्छे हो उसले चाहिँ नि आफ्नो कुरा चाहिँ नि तपाईँको स्पष्टसँग राखेको छ र गणतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने बोल्न पनि कसैले बोल्यो भनेपछि ल हाम्रो विरोध गर्यो भनेर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको हावादारी चाहिँ विरोध गर्ने काम चाहिँ ठिक होइन बोल्नलाई सबैलाई अधिकार छ म त कालमा पनि बोलिराख्थेँ मैले लेखिरहेको थिएँ भनौँ न गणेश मान्छेलाई बोल्न पनि कसैले रोक्दैन प्रेम कैदीलाई लेख्न रोक्दैन भनेर भन्थे मैले लेखिरहेको थिएँ तर उनीहरूले मुद्दा त गरे मलाई चारवटा राजकाज मुद्दा थिए मलाई सर्वोच्च अदालतमा दुई हजार छ्यालिस सालमा तर ती जति राजकाज मुद्दा भए पनि मैले आफ्नो कुरा त कलम त कहिले रोकिनँ र कालमा पनि मलाई कहिले उनीहरूले यो लेख यो नलेख भनेर मेरो का कार्यालयमा कहिले पुलिस आएको मैले थाहा पाइनँ त्यसकारण यो बोल्ने समय हो यो गणतन्त्र हो बोल्न सबैले पाउँछन् भनेर भन्न खोज्नु भयो कि के हो हो पाउनुपर्छ सबले पाउनुपर्छ आफ्नो मनको कुरा राख्न पाउनुपर्छ होइन आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउनुपर्छ कुनै पदमा भएका मान्छेको झन् बढी जिम्मेदारी छ उनीहरूले बोल्नुपर्ने यी कुरा त प्रचण्डले बोल्नुपर्ने हिजो दुनियाँभरिका युवाहरूको हत्या गराउने बेला उसले चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गर्थ्यो अहिले प्रचण्ड कहाँ हराएको छ त जनताको पक्षमा काम गरिरहेको खालि भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक अरू कुनै कामै छैन उसको होइन जस्तो बालिन शाहले पछिल्लो समय गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समय उसले लिएका निर्णयहरूलाई चाहिँ आम विश्लेषकहरूले भनौँ अथवा सामाजिक सञ्जालकर्ताहरूले उनीलाई यो केटाकेटी केटाकेटीपन भयो भनेर भनिरहेका छन् सबै भन्नेहरू दलालहरू हुन् ती विदेशीका एजेन्टहरू हुन् दूतावासबाट पैसा खानेहरू हुन् यो यो संविधान चाहिँ विदेशीहरूले बनाएको हो अहिले यो सरकार पनि विदेशीले बनाएको र यो सरकारले काम पनि विदेशीका गर्छ देख्नु भएन नागरिकता विधेयक ल्याउँछु भनेर होइन नागरिकता विधेयक कसको लागि हो त्यो त छैन रोहिङ्गाहरूको लागि तिब्बती शरणार्थीको लागि र यो चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँबाट तपाईँको लाखौँ लाख पाँच लाख विदेशी के अरे उसबाट धर्मशालातिर बसेका चाहिँ तपाईँको त्यो टिबेटियन शरणार्थीलाई ल्याएर यहाँ नागरिकता दिने काम भइराखेको छ तपाईँको रोहिङ्गाहरूले बङ्गलादेशबाट तस्करी गरेर नागरिकता दिने काम भइरहेछ भारतले दसौँ करोड चाहिँ नि भिगभङ्गाहरूलाई यहाँ पठाउने भइराखेको छ त्यसको लागि प्रचण्ड काम गरिरहेछ भनेपछि त्यसको विरोधमा एउटा छोरो त जन्मेछ नेपालीको त्यसले गरे त ठिक गरे नि बालेन शाहले म मेरो चाहिँ बालेन शाहलाई कोटी कोटी चाहिँ आशीर्वाद छ उसले जे गरेको छ त्यसको लागि उसलाई कसैले त्यसको विरोध गर्छ भनेपछि त्यसमा त्यो तिनीहरूलाई म देखाइदिन्छु पछिल्लो समय केही समय अगाडि धरानका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर मालेन्द्र साविज सामाजिक सञ्जालमा ठुलो वार चलेको थियो फेरि केही समय अगाडि मात्रै उनीहरूको भेटघाट भयो यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ विवाद भन्ने कुरो हुन्छ नि त्यो स्वाभाविक हो र उनीहरू दुइटै उस्तै चरित्रका छन् र दुइटै चाहिँ नि चाहिँ तपाईँको राष्ट्र र देश र जनताप्रति समर्पित युवाहरू हो तिनीहरूको विवाद चल्न पनि सक्छ माया प्रेम पनि हुन्छ सबै कुरा हुन्छ जस्तो उहाँ हर्क धरानका मेरो हर्क साम्पाङले अन्तिममा के भन्नुभयो भनेदेखि बालेन्द्र शाह चार चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेछन् अब स्वतन्त्र शक्ति एक हुने समय आएको छ भन्ने प्रकारले अभिव्यक्ति दिनुभयो यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ अथवा बालेन्द्र शाह होइन चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा परेकै हुन् त कि के हो बालेन्द्र शाह मात्रै होइन कि सबै चाहिँ नि यहाँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि महाभारतमा एउटा पात्र छ नि तपाईँको चाहिँ न्यायको लागि धर्मको लागि लडिरहेको पात्र त्यो उसको चाहिँ नि अर्जुनको छोरालाई त्यहाँ कसरी मार्छन् नि होइन अभिमन्युलाई त्यस्तो अभिमन्यु बनाउने षड्यन्त्र त चाहिँ तपाईँको यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खुलेआमा आइराखेका छन् अहिले र उनीहरूले चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि षड्यन्त्र गर्न सक्छन् र यो घेराबन्दीमा परेको भनेको चाहिँ सही हो बालेन्द्र पनि घेराबन्दीमा छ सा हर्क साम्पाङ पनि घेराबन्दीमा छ त्यो अरू अरू जति पनि त्यस्ता प्रकारका चाहिँ नि देश र जनताप्रति समर्पित हेर्नु भएन अस्ति एउटा सांसदलाई यहाँ चाहिँ घरमा ग्यास पड्काएर चाहिँ कस्तो हालतमा पुर्यायो नि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सांसद चन्द्र भण्डारीको कुरा चन्द्र भण्डारीको कुरा हेर्नुहोस् त त्यो पड्काएको हो कि पड्काइयो कि आफै पड्क्या हो होइन सरकारले भन्नु पऱ्यो नि त्यो त अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो नि खोइ गर्यो त हो त्यस्तो विध तरिकाले आमा घर घरै ध्वंस भयो त्यसपछि गएर ऊ उसको कस्तो हालत छ चन्द्र भण्डारीको अब चन्द्र भण्डारीले त्यस्तो किन गर्यो भन्दाखेरि संसदमा त ऊ त कतिपय चाहिँ नि यस्ता कुराहरू जो बालेनहरूले टाइपको कुराहरू उसले गर्थ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि उसलाई मा, मार्न खोजियो र यहाँ कसैलाई पनि सुरक्षा छैन हेर्नुहोस् तपाईँको यो यो चाहिँ त तपाईँको यस्तो यहाँ काम भइराखेका छ कि विदेशी सैनिकहरू नै यहाँ खुलेआम आइरहेका छन् तपाईँको चाहिँ के केही पनि गोप्यता पनि छैन खोइ प्रचण्डले दुनियाँभरिको भ्रष्टाचारमाथि कारवाही गर्छु भन्यो त्यत्रो सेनाको गुप्तचर गुप्त सूचनाहरू चाहिँ टर्की पुगेको कुरा आयो कसैलाई कारवाही गरेको थुनेको सुन्नुभयो होइन यिनीहरूलाई त त्यसैले गर्दाखेरि सिस्टोलमा फाल्नुपर्छ भनेको बालेनले ठिक गरे बालेनले भनेको सही हो सही हो उसको समर्थनमा तपाईँ हुनुहुन्छ म समर्थनमा किन मेरो आशीर्वाद छ उसलाई समर्थन के अनि मैले मेरो समर्थनमा ऊ आएको यो त मैले त तपाईँको विगत चाहिँ नि तिस पैँतिस वर्षदेखि बोल्दै आएको कुरा हो अर्को प्रश्न के गरेको थिएँ भने यहाँलाई धनङ्गा मेरो अर्को स्वतन्त्र शक्तिहरू एक हुने समय आयो भनेर भने नि यो स्वतन्त्र शक्तिहरू एक हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा हो सबै कुरामा मेरो सहमति हुने कुरो आउँदैन अब स्वतन्त्र शक्तिभन्दा पनि नेपाली जनता एक हुने बेला आयो नेपाली जनताले विद्रोह गर्नु पर्थ्यो विद्रोह गरिरहेका छैनन् त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ मनोमानी जीवन्त भइरहेको छ अपराध भइरहेको छ यहाँ विदेशीको संविधान लादिएको छ विदेशीका एजेन्डा लादिएका छन् यहाँ धर्म बेचेर खाने काम भइरहेको छ प्रचण्डहरू केपी ओलीहरू शेरबहादुरहरू यिनी माधव नेपालहरू सब अपराधीहरू मिलेर देशको चाहिँ हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या घटाउने घृणित षड्यन्त्र यिनीहरूले गरिरहेका छन् यो चाहिँ विदेशीहरूको संविधान विदेशीहरूको व्यवस्था विदेशीहरूको चलखेल विदेशीहरूको साँझो बाँझो सब भइराखेको छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि एक्सटर्नल एउटा माइक्रो म्यानेजमेन्ट हो यो बुझ्नुभयो त बाह्य औपनिवेशिक षड्यन्त्र भइरहेको छ नव औपनिवेशिक षड्यन्त्र भइरहेको छ उनीहरूको व्यवस्था सूक्ष्म व्यवस्थापनमा देश चाहिँ बर्बाद भइरहेको छ हो त्यसैले गर्दाखेरि देश चाहिँ नि तपाईँको सबै सशङ्कित छन् हाम्रो हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग अहिलेको नेपालको चाहिँ नि काम काम कारवाहीले गर्दाखेरि तपाईँ कस्तो छ उहाँ चाहिँ नि इन्डिया चाइना चाहिँ नि न्युट्रल बसेका छन् उनीहरू त संलग्न राष्ट्रहरू हो नि नेपाल असंलग्न देश उहाँ गएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो रुसका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोट हालिदियो नेपालले भने यस्ता नचाहिने कामहरू गर्ने हो तपाईँको यो सब कामहरू के गए के भइराखेको छ हामी बालनकै विषयमा छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समय गरेका कामहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ कामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छैन अब अहिलेसम्म जति गरे त्यतिको चाहिँ त्यति कामको चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्नु होइन मूल्याङ्कनको के कुरा गर्ने भने सरकारले चाहिँ एक चौथाइ बजेट विकासमा खर्च गरेका छैन त्यसको बारेमा तपाईँ प्रश्न नसोध्ने बालेन शाहको बारेमा के प्रश्न सोधिराखेको बालेनले त कैयौँ काम गरेका छ नि बालेनले कैयौँ काम गरेका छ नगरपालिकामा हिजो जो सब आफ्ना भुँडी भर्नेहरू थिए नि र न नगर क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि चाहिँ नि रजाइ गर्ने सारा गुन्डाहरूमा त्यो उसले डोजर चलाइदियो कैयौँ कामहरू गरेको छ र कतिपय कामहरू गर्न बाँकी छ अब म कहाँ आयो सोध्यो भने मैले यो गर यो गर बाबु भन्नुला केही उसका कमी कमजोरीहरूलाई मैले भनिदिन सक्छु तर ऊ अहिलेसम्म म कहाँ त आएको छैन अब मैले चाहिँ नि सबै कुरा उसले बताएको पनि छैन मैले यो गरिरहेको छु यस्तो गरिरहेको छु यस्तो तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहियो भनेर भन्यो भने भन्ने कुरा हो नि अहिलेसम्म त्यस्तो हाम्रो बिचमा चाहिँ भनौँ न मैले त अब निर्वाचन बाइकट गरेका थिएँ विदेशीको संविधान अन्तर्गत लडिदिनँ भनेर बाइकट गरेको निर्वाचनमा अब कोही निर्वाचनमा सहभागी हुने मान्छे त मेरो विचारधारासँग त उसको विचार मिल्दैन ऊ त भित्र पस्यो नि भित्र पसेपछि त उसलाई त त्यहाँ अब त्यो एक प्रकारले चाहिँ घेराबन्दीमा पार्छन् भन्ने त हामीलाई थाहा छ होइन त अभिमन्यु बनाउँछन् भन्ने थाहा छ ऊ त्यहाँ छटपटाइरहेको छ ऊ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुराहरू आफूले जे भोगिरहेको छ घेराबन्दीमा राखिएकै छ त बालन शाहलाई घेराबन्दीमा राखिएकै हो त बालन शाह घेराबन्दीमा राखिएको होइन त घेराबन्दीमा राखिएको नगर क्षेत्रको जमिन फिर्ता गराउन खोज्दाखेरि त्यहाँ सारा सुकुम्बासी त चाहिँ तपाईँ कोही एमालेका कोही माओवादीका कोही काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता छन् नि र अब सिंहदरबारमा बस्ने सरकारको दायित्व हो त्यो भूमि फिर्ता गर्ने भूमिको रक्षा गर्ने उनीहरू त सबै भूमि कब्जा गर्ने पक्षमा छन् सिंहदरबारमा बस्नेहरू भनेपछि त बालिन शाहलाई काम गर्न त दिएनन् नि उनीहरूले हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ अन्तिम प्रश्न फरक प्रसङ्गमा पछिल्लो समय हुन लागेको वैशाख दसमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ त्यसको केही अर्थै छैन त्यो उपनिर्वाचन के अर्थ छ जो सांसद संसदमा गए सब भाग शान्ति जय नेपालमा छन् के ल एकदम ठुलो फला फलानु भ्रष्टाचार विरोधी क्रान्तिकारी आयो र बिलामी छ नि आयो को अर्को सिकेर आयो अर्को को आयो कहाँ विदेशबाट पढेर आएको भने त सबै त्यही भाग शान्ति जय नेपालमा गए गएन उनीहरूभन्दा बढ्ता चाहिँ नि तपाईँको बदमासी गर्न थालेपछि यो सबै छ नि सब जुन जोगिया पनि खरानी नै धसेका भन्ने यी खरानी मार्काहरू जो चुनाव जितेर आउन् कोही घटुन् बढुन् यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो विद्या भण्डारीले गरेको देशभक्तिपूर्ण काम थियो नि त्यो नागरिकता विधेयक रोकेको अब यिनीहरू फेरि त्यो पास गर्दैछन् रामचन्द्रले जस्तो दलाल मार्फत अर्को त्यो चाहिँ नि तपाईँ के गर्दैछन् केपी ओलीले चुचे नक्सा बनायो त्यो कसरी छोप्ने भनेर यिनीहरू लागेका छन् अहिले प्रचण्ड चाहिँ नि अब फेरि सङ्घीयता बचाउन लागिया छ सारा देशको बजेट सङ्घीय सांसद र सङ्घीय कर्मचारीलाई खुवाउन लागिराखेको छ र देशको अर्थतन्त्र टाटपल्टिरहेछ उसलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्घीयता जोगाउनु परेको छ भनेपछि यो त कामै उल्टो गरिरहेको छ नि सरकार र सत्ता हो नि तपाईँ फरक प्रसङ्गमै प्रवेश गर्नुभएछ सङ्घीयताले देशलाई ताक पल्टायो ऋण लगायो भनेर भन्छन् नि हो त्यो भने सङ्घीयताले प्रदेश ल्यायो प्रदेशको पनि आवश्यक छैन भनेर भन्छन् नि यो के हो त्यो कुरामा तपाईँको चाहिँ नि अलिकति मेरो अलिक फरक धारमा म सोध्छु सङ्घीयता चाहिन्छ तर सङ्घीयता के हो भने दिल्लीमा नेपालको नक्सामा रेखाङ्कन हालेर चाहिँ गरेको सङ्घीयता मैले मान्दिनँ मतलब भारतमा गरेको सङ्घीयता भारतको डिजाइनमा बनेको सङ्घीयता चाहिँ अझ अमेरिकाको क्रिस्चियनहरूको डिजाइनमा बनेको सङ्घीयता हामीलाई चाहिएन हामीलाई नेपालको राष्ट्रिय इतिहास नेपालको संस्कृति नेपाली जनताको आफ्नो धारणा भावना अनुसार त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय समुदाय बसेको एरियामा त्यस्तो प्रकारको एउटा केही सङ्घीय संरचना विकास गर्ने भन्ने अब अवधारणा अन्तर्गत हामीले पहिले काम गरेका थियौँ सङ्घीयताको जुन अहिले ढाँचा छ त्यो मेरो पर्सनल एउटा चाहिँ मेरो मेरो खोजको विषय हो त्यो मैले नै अगाडि ल्याएको हुँ तर पछि त्यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेलेपछि यो चाहिँ चाहिने गएर जस्तो बालेनले भने जस्तै यो संविधानै विदेशीले बनायो भने जस्तै सङ्घीयता पनि विदेशीले डिजाइन गरेको हिसाबमा बनेको छ नेपाललाई विभाजन गराउने हिसाबले हामीले सङ्घीयताको कल्पना गरेका थियौँ नेपाललाई युनिफाई गर्नका लागि यिनीहरूले के गर्यो भने सङ्घीयता कसरी बनायो भने नेपाललाई विघटन गर्नलाई नेपाललाई समाप्त गर्नलाई त्यसैले गर्दा यस्तो सङ्घीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र यसको बारेमा चाहिँ नि हामीले गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय स्तरको छलफल गर्नुपर्छ अनि मात्रै सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ यो उपनिर्वाचन अथवा निर्वाचनहरूको केही काम छैन यिनीहरूको केही निर्वाचन पनि अर्थ छैन देशमाथि बेकारका बोझ हुन् निर्वाचन आयोगको पनि काम छैन त तपाईँको चाहिँ योजना आयोगको पनि काम छैन अख्तियार दुरुपयोगको पनि काम छैन यी सब चोर फटाहाहरू चाहिँ यी देशघाती तत्त्वहरू मात्रै भरिएका छन् भ्रष्टाचारीहरू तिनीहरूबाट केही काम पनि हुँदैन र फेरि तपाईँको एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि सङ्घीयता बुझ्दै नबुझिया मान्छे त्यो प्रचण्डे भन्नेलाई सङ्घीयता के what is federal federal state भन्ने कुराको कन्सेप्टै थाहा छैन त्यो प्रचण्डलाई त्यस्ताले सङ्घीयता भनेर के हुन्छ सङ्घीयता भनेको के चिज हो सङ्घीयताको ब्याकग्राउन्ड कसरी आउँछ सङ्घीयतामा इतिहासले कसरी भूमिका खेल्छ अब त्यो प्रचण्डलाई गएर सोध्नुहोस् त त्यसलाई चाहिँ जुम्ला राज्यको अन्तिम राजा को थियो भने त्यसले भन्न सक्छ त्यो किराँत प्रदेशको पहिलो राजा को थियो भन्न सक्छ काठमाडौँकै इतिहास यिनीहरू कसैलाई थाहा छैन मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई म दस वर्ष पढाउन सक्छु अनि बल्ल सङ्घीयता भन्ने के हो बुझिन्छ सङ्घीयता कहाँबाट बुझ्ने थाहै छैन यी गोलगाडाहरूलाई पढ्ने भन्ने छैन खालि रक्सी खाने र जिउ फुलाउने र मासु खाने अनि भ्रष्टाचार गर्ने अनि अरूका छोरी छोरीबेटी बिगार्ने यस्ता अपराधीलाई के काज चाहिँ यिनीहरूको ज्ञान भन्ने कुरै छैन मार्क्सवाद पढेकै छैन र आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी भन्ने होइन केही केही टुक्काहरू र केही चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ दुई चारवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उहरू हुन्छ नि उनीहरू कोटेसन पढ्या भरमा मार्क्सवादी भइन्छ प्रचण्ड त कुनै मार्क्सवादी नै होइन मार्क्सवादीको कुनै छाटकाटै छैन त्यो त चाहिँ लम्बसारवादी हो हुन्छ हजुरको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद जय गोरख